डोलमा चौक में एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं go to plate fifty percent off लोग कुत्तों के साथ तो बहुत समय व्यतीत करते ही हैं पर बकरियों के साथ हमें से कितनों को समय व्यतीत करने का मौका मिलता है तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम बेटी जी को मेकलॉडगंज ले जा रहे हैं पर ये मुलाकात ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रहे होंगे फ्रेशेस्ट मीट आपने जो कभी खाया रहेगा आप लोग नॉनवेज खाते हैं ना हाँ, हम बस यही चाहते हैं कि लोग इसको अगर पेट करना चाहें आप नहीं करना चाहेंगे पर खाते तो आप हैं <laughs> तो it would only make sense आपने उसको खाना है आप उसको कुछ खिला देते पहले गोट टू प्लेट करके हमारा रेस्टोरेंट है ये लाइक द फ्रेशेस्ट मीट जो आप लोगों ने कभी भी खाया होगा इस पर फिफ्टी परसेंट ऑफ भी रहेगा हम लोगों को बेसिकली जैसे जो पंचर वगैरह लगाते हैं उन लोगों ने भी तो टायर लगा रखा होता है तो हम अगर हाँ। बकरे का मांस खिला रहे हैं लोगों को तो बकरा दिखा रहे हैं वही है सॉरी आप लोग मीट नहीं खाते क्या खाते बट लाइक आपने ये शो भी हम तो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग एक बार मिल सके उनको पता हो क्योंकि आजकल इतना कुछ मिलावट रहती है तो इस तरह okay. लोगों को पता है कि वो क्या खा रहे हैं <laughs> आप uh, आएंगे इट्स फिफ्टी परसेंट ऑफ और सात बजे इसका स्लॉटर रहेगा आज सात बजे हाँ तो आप एंड uh, uh, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं वो इसको खाने से पहले इसको ट्रीट्स वगैरह खिला सकते हैं आप खिलाना चाहेंगे इसको इसका नाम बेटी जी है <laughs> शायद वो आपसे डर रही है उसको पता है कि नॉन वेज खाते हो आप oh <laughs> ये वीडियो पीपल फार्म पे आएगा this is we are an animal rescue okay here just taker for you thank you so much आप लोग मीट खाते हैं ना हाँ हम जो है फ्रेशेस्ट मीट सर्व करें क्योंकि आजकल लोग मीट के नाम पे कुछ भी सर्व कर देते हैं इवन डॉग मीट भी सर्व कर देते हैं तो ये जो गोट है इसी को सर्व करेंगे तो we are giving people an opportunity to meet their meat कि भाई आ, ताकि उन्हें पता हो कि कोई अडल्ट्रेशन नहीं है एंड इसी का ही सेवन ओ क्लॉक स्लॉटर रहेगा तो will you guys be able to come at seven आप इसको ट्रीट देना चाहेंगे like you know I mean only fair आपने बाद में खाना है इसको थैंक <laughs> यू हम लोग एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं गोट टू प्लेट आप लोग मीट खाते हैं हाँ, क्या <laughs> इस तरह आपको पता है कि आप जो खा रहे हैं वो साफ है ऑर्गेनिक है नहीं वी थॉट कि आप लोग जैसे पेट भी कर सकते हैं अगर आप ट्रीट देना चाहो तो आप ट्रीट भी आपने giving it a treat you kill I can't I being very guilty you know तो आप लोग मीट नहीं खाते हैं खाते हैं अगर ऐसे oh my god we all we all eat meat Um, we just no one's ever rallied the meet in front of us yeah. before. No, that's like traumatizing. Yeah. अब उसमें गलती क्या अब आपको पता क्या कोई मीट पेड़ पे थोड़ा लग रहा है नहीं तो आप क्या करेंगे इंटरेक्शन गलत है या खाना गलत है खाना गलत है अच्छा खाना ठीक है आप हमको बकरा बना रहे हैं हम लोग एनिमल रेस्क्यू करते हैं तो ये like the way our brains have been certain animals are okay, certain processes are okay. So, but wait, like, wait, even plants have lives. Don't go there. I'm not. Too that is a very stupid argument. Plants are also life. living things, and I mean, like we're wired a certain way. Now, growing up, we were told that oh, you shouldn't eat beef, you shouldn't eat cows because they're sacred. Yeah. But we traveled, we left the country, we ate everything. Yeah. So it's uh, then we had to rewire our brain They're thinking because it, when the first time I I oh, had beef, I was like, oh my god, am I doing the right thing? <laughs> So I still had to transition to that because it is so deeply rooted in our culture. It's definitely not right to do that, but it's also not it's individual's choice if they want to eat or not at the end of the day. एक जो बड़ा मॉडर्न व्यू पॉइंट है ना वो ये है कि भाई हमारी पर्सनल चॉइस है ठीक है पर आई थिंक कहीं पे पर्सनल शब्द को समझने में कहीं हमसे गलती हुई है क्योंकि पर्सनल है कि आपने पिंक स्वेटर आज पहना है पिंक राइट मेजेंटा जो भी पिंक तो हाँ वो अगर यदि आपकी चॉइस किसी और के हाँ करे तो वो ये चॉइस पर्सनल नहीं है अब ये कह सकते हैं कि भाई जो भी है मैं इग्नोर करके मैं खा रहा हूँ वो एक अलग बात है